Mbugwe kabaka ono yani soko tubulire. Mm. Ze batuwereza okuve mmengo gwe. Mm. Olwo kuba mwakoze mu kantu. Batuwereza okusira okuve mmengo. Ne. Ewe ntu batwete. Na zake ba mwetega. Aba batwete. Lidia Jazmine. Eh? Lidia Jazmine yali yetega zake. Tumja mumbulire mumbulire yako akola ki. Mumbulire kale chakola. Akira mu supermarket. Tambara wallahi barakatu. Musibye mutyano basi. Bulunjo oliyo tena rumansi. ndozo labye e, reaction yegundi positive effects zemmere omuntu bwalya nakuta bwatyo byebiddako laba essanyu naye lulyabadde tavamuwadde ekigabo allah wesigalize ekisiibo badda oli otya gyetuli mwebala okunaluma nsitunkabira ebikyate si buli kimu kimunakiraba hmm. mugasi wakuba musinikinga nemulaba abantu ewalala mutuse kunonyereza bantu bagenda mulungi <laughs> mutubalire emirundi naye nga si bwekiri hmm. kale leero amazaalibwa ga kabaka eh? hmm. <laughs> ai kabaka wange basizootya munange kasuubiro li bulungi buno obubaka beneate mm, mm. mubantu abayagala sabasajja kabaka kitange yayagala nnyo sabasajja kabaka era amwagala mm. nnyo osekaki nze jjajange yali akola mengo jjajange yakafa yali akola mengo mulubiri haji sebagala omugenzi allah amusaasire byamusoma yali akola mulubiri eh, taata wange yomukubasonda etafaali eh, nze nali muto twogera ku kafaananyi akasaculati uh, nze social media mbu bwe tutakogerako baki tekasobola goinga notice ah, mbu bwe otakogera balabye nga mbu gwe kabaka ono yaani soka otubuulire mbu owulidde nti mbu eh, those are all the aspects of art mm. in art we enter characters that are not ours ours yeah. mm. mu luganda mm. mu art mukatemba tuyingira characters ezitali zaffe mm. ojja kwesanga nga nze olulala nja kuzanyanga papa kyangu nnyo eh. kyangu nnyo kati oluusi otuyita okuzanyanga sitaani ono munnanga ajja kati nze nenzanyanga malayika naye nge nekisensi olabtaba sitaani azanyanga okitegedde hmm. kakwataako okuzanyanga nekati esawa eno tulifuka sitaani ekintu abantu ababa rostinze nga kwoteeka nga bano ba rebecca jing nebava ne bagamba mukoze komedi omulungi mm. nga balinaako obuzibu naye awo mwagwa oyinza stretubeyanzaati ninnyo ffe tuli ba dramatist tuli bannakatemba tusobola okuzannya ekintu kyonna ate ekyokubiri twakizannye lwansoga twagala nnyo kabaka bafunye essanyu tubadde tuludde omulaba mm, weogomba ku muntu kulabako nga kabakagwetulaba abaana nga bapozingamu nga kibanda mm. nga bobi twetagana kuvumba mukulaga esente zebatuweereza okuva emengo gwebatuweereza mm. eh, okusente okuva emengo bazikutadde kusimu yoono ono gundi tusasula twakoze gundi akachallenji kakabaka nebala twalisasule nga baami bano tebanatuvuga sipiidi bagamba kyabadde tekisaanaaniagambaabantuagambe nga rebecca bano omulimu gwabwe omulimu gwabwe si kukuzanya kutusanyusa eh, sabasajja yavuddeyo ko asanyusa obuganda mhm. maulana ne reini nabo ne basanyuka hmm. nabo ne baagala basanyusemu obuganda hmm. bwonna era twasanyuse nnyo era tuli basanyufu okulanga sabasajja ajaguza emyaka enkaga mu omunanawakiwagidde kyebakoze nze kyolina omumanya essanyu erindiko nga nabe ku kabaka sirimanyi namumanji ebiri bajja ginnongobasebo hmm. hmm. katono hmm. nnyo abantu aboogera mu kintu ekyo tekyabadde kyabuntu bulamu kyabadde tekisaana mubagamba ki balina okubaawo era tubeebaza olwa konsani gye baakoze that shows nti whenever we do our things there are those who are watching Mm. tuwebaza bagende maaso n'omulimu ogwo ekirala obugoye bwe mwayambaddeoyaga eh, tubere bwerere kayoka yabadde bwerere otega tubere bwerere ah, eh. nekirala gwetuwalabe nti balamu yeeteze badde balina okuja ekifaananyi nti balamu yeeteze alekera okwetegasa abasajja kabonero akalaga ntamuwulirangako tamulabangako tamuwunyirizanga nako eh. so bwebakabatwaleyamwekanze eh, nga akana kanakwetegaawo tukalabangako mm. nekaga oh my god zake mm. you guy mm. <laughs> nganza eh. anita fabiera yali anetenemubanji batweteza nzenagondi yali anekyekimutwala ku tv spice abantu batwetegenazake bamwetega lidia jazim lidia jazim yali yetega zaake nga bakamukuba emiggo nno nga wamwetegeranyo tokubye nnyo olowooza naye bannange mwagalize abasibimwagalizeabasaba allahtusaba allah wekitibwatusaba allah wekitiibwa omusaasizi oyo nanyini kubamba ggulu lyonna okutali mpagi oyo omusinzi wa asaanidde okubeera ngaasinzibwa oyo agaba obulamu ewatali yenna abugaba oyo allah atta buli kyonna kyaba ayagadde atabuuzibwa tusaba asasule bannayuganda ebirungi abaweemu bugumiikiriza bwe bakoze abasasulemu abalage ku mpeera yaabwe olwebyo bebabbiddwako bannayuganda allah subhana wataala abasasulemu olw'obugumiikiriza bwe bakoze ne bakola eddiini abasiibiddeko bannaabwe abasiibye abakakasiza nti basiibye allah owekisa tukusaba nga wewatulagira twanukule nga wewatulaganisa allah subana taala tukusaba tukusisinkane nga tuli mu bantu abagenda okuyingira eggulu abagenda okuyingira ejjana otusonyiwe buli kyonna ekisobyeko mungu tuli mu kisiibe buli abadde anya omwenge musonyiwe allah okulembeza ababi abasiramule balabe ekirungi allah asiramule museveni akeere ku makya ngaebi byakoze birungi Allah asiramula babbe amabaati amin bakere ku macanga amabaati ge babbe balina nsabira anita amongo yeyongereyo ku kifo ky'obwanti ve mubusiraamu oli wakole mu musiraamu kiriwe ki oli wakola ekibi oba oyagala ofunamu gwe musabire ekirungi anti musiraamu bwe tukola gwe oli wakola ekibi kozesa omukisa ogwo gwokuba nti edduwa satu zikkirizibwa eh. edduwa yamuntu mathiruma ali azamanyiziddwa uh-huh. kati buli munauganda waali ngaawuli ali azamanyiziddwa bwasaba edduwa eyanukulwa nokegere gwekasaba kuly azamanya eh. noga nti mungu nsaba ndi azamanya anita mungu kyovula tusabira nnyo pulezidenti waffe owekitiibwa asiramuke ne mutabani we omuntu omu gwe njagala osabirayo tokolindeko mbasebo mudekeri weyanzanyomudekeri mususe tosabe mwina okuddamu amin eh. ayi mungu mu kiseera kino ekyekisiibo nga swaitaani eri ku njegere tusaba ababbi bonna bonna bonna abatubbye mu kiseera kino ekyekisiibo bonna obakwateko basobole okuvaayo betonde kwebyo bye baakola naye okusingira ddala oyo akulira paalamenti hmm. omukwateko adde mu kkala entuufu era nga nsaba n'amabaati ge yazizza ekizibita ekyo poliisi ekikwate era akolebweko naye agobwe awwali